Então, gente, a campanha Sangue Indígena Nenhuma Gota Mais segue na sua circulação e o nosso primeiro dia de agenda aqui na Noruega começou bem. Reunimos na parte da manhã com parlamentares de partidos progressistas né, no Parlamento Europeu e, e ali a gente pôde reforçar né, essa preocupação do, dos povos indígenas do Brasil com o acordo EFTA com o Mercosul. Né, gente colocando quanto que esse, que esse acordo pode ser prejudicial para o meio ambiente, para os povos indígenas. E os parlamentares estão ali muito abertos também, preocupados e escutando né, o que, que nós estamos trazendo de, de alerta diante da conjuntura política atual no nosso, no nosso país. Né? E na parte da tarde a gente teve uma das principais agendas, que foi o encontro com o ministro do Meio Ambiente e do Clima aqui da Noruega. E ali a gente mais uma vez falou sobre o acordo EFTA-Mercosul, né? E, e pudemos apresentar também a, uma proposta, né? Assim, para criar um, um mecanismo que venha atender diretamente os povos indígenas, que venha né, fazer um acordo bilateral com povos e comunidades, é, povos indígenas e comunidades locais. E encerramos o dia com uma confraternização na sede da Rainforest, da, na Noruega, que foram nossos anfitriões nessa, nessa jornada né, do Sangue Indígena Nenhuma Gota Mais. E assim seguimos né, com mais uma uma bateria de, de agendas para a gente poder encerrar essa passagem por aqui.